Қиджаптағы ару төртінші бөлімі көршім керемет қыз сен керемет жанға үйлендің деп жатыр ғой еркін дей салды ерлан да риза болып қалды досжан жазира мен еркіннің арақатынасын тіпті жазираның еркіннен аяғы ауыр екенінен хабардар болатын оның бәрін еркін айтып берген еді осылай кеш те бітті ерлан масайрап келіп жатып қалды ал әйгерім болса үйде тамақ ішуден бас тартып ауырып қалған еді оның ғашықтық дертінен ауырып қалғанын анасы сезгендей болды осылай оны дереу арада тұрмысқа беру керек деп шешкен ондағы ойы тұрмысқа шығып ұмыт қалады ма деп ойлаған еді келесі аптада әйгерімді айттырып біреулер келді анасы қызына есік сұрап келген жігітпен сөйлестіргісі келді әйгерім болса онымен кездеспейін деп қырсығып тұрып алған анасының өтінішінен кейін лажы жоқ келіседі жігіт бөлмеге кіріп өзін таныстырып әңгімеге тартты үндемей отырған әйгерімге ол неге сөйлемейсің әлде жігітің бар ма жігітің болып менен жасырған болсаң жақсылық күтпе мен ондайды кешірмеймін деп әйгерімнің қолдарын қатты қыса бастады әйгерім жіберіңізші ауырттыңыз ғой деген еді ол одан бетер қыса жөнелді әйгерім анашым құтқарыңыз деп айқайлап жіберді анасы бөлмеге жүгіріп кірді әлгі жігіт әлі де әйгерімді жібермей тұр анасы оны итеріп жіберді артынша олардың ата анасы да кіріп келді әйгерімнің анасы ашуланып сіздер менің қызыма қандай адамды айттырып келгенсіздер ол менің қызымды не істеді неге жын соққандай қызымның қолдарын қысып тұр деді сонда жігіттің ата анасы сөйледі кешіріңіз құдағи ұлымыздың осылай арқасы ұстап қалады кейде үйленсе қоятын шығар деген оймен келіп қайдағы құдағи сонда ұлдарыңыздың арқасы бар екенін біле тұра менің қызыма айтырып келгенсіздер ме үйленбей тұрып қол көтерген адам үйленген соң не істемейді шығыңыздар үйден деген әйгерімнің анасы оларға есікті ашты кеткен соң әйгерімнің білектерін ашып көрсе қатты қызарып қалыпты әйгерім жылап отыр анасы құшақтап қызым бұл менің қателігім кешірші мен, мен тек сенің бақытты болып кетуіңді қалаймын ерланды ұмытқаныңды қалаймын түсінші мен анашым ол не дегеніңіз сіздің қателігіңіз емес сіз оны білген жоқсыз ғой деді әйгерім анасы әйгерімнің жасын сүртіп қызым мен сені кіммен таныстырмаймын алайда сен ерланды ұмыт құлыным ол енді үйлі жайлы адам ұмыту қиын мен оны ұмыта алмаймын жаным сол уақыт емші деген уақыт өте келе ұмытасың деді анасы осы жағдайдан кейін ешқандай да айтырып келген адамдармен қызын қинап сөйлестірмеген тіпті оларды қайтарып жіберіп отырды анасы арада жеті ай өте шықты әйгерім шама жақсарып қалған көңіл күйі көтеріңкі алайда университетке әр барған сайын ерланды көріп қиналып жүрегі ауырып келетін бүгін әйерімнің әкесі жұмыстан соң үйіне жолдастарын ертіп келіпті оның қасында жас жігіт те бар дәл сол жігітті әйерімге әтіріп келген екен ол жігіт намаз оқиды әйгерімнің әкесі қатал болатын әйгерімді шақырып алып әкесі қызым мынау менің жолдасымның баласы біз сендерді сүйек жаңғыртып қойдық енді сендердің тек қана сөйлесіп жарасып отбасы құруларың қалды үш айдан соң сендердің тойларыңды жасаймыз бұйырса ал жандос менің қызыммен оңаша танысып сөйлесіңдер рұқсатымды берін деді төбеден жай түскендей сөздерін естіген әйгерім әке бірақ менімен неге сөйлеспедіңіз мен дей бергенде әкесі тағы да қызым ешқандай бірақ дегенде естімейтін болайын бұл тақырып осымен жабық деді қатаң түрде ары қарай жандос пен әйгерімді бөлмеге кіргізіп жіберді жандос өте жомарт жігіт болып шықты әйгерімді қинаған жоқ әйгерім екеуі біраз сөйлескенде жандос оған мен сені қинамаймын алда уақыт бар оған дейін ә, бәлкім ойың өзгеретін шығар егер жоқ десең ренжімеймін осылай жандос пен әйгерім кездесіп жүрді әйгерім әкесінің көңіліне қарап бір жағы әкесін ұятқа қалдырмайын деп көнгендей болды жандос оны осы уақыт ішінде ұнатып қалады оған ғашық болып қалды әйгерімнің сұлулығы мен шынайылығы оның көңілінен шықты үш ай уақыт сымырап өте шықты тойға дайындық жасау керек дегенде жандостың туысқаны қайтыс болды осылай жылы өткенше олардың тойы кейінге қалды бұл уақытта жазира босанып қойған еді баласы тым әлсіз жиі ауыратын болады толық тексеруден өткен соң дәрігер оған шұғыл түрде ота жасау керектігін айтады жазира баланың құжаттарын дайындауға кетті оған дейін ерланға дәрігер сіз баланың туған әкесі боласыз ба деп сұрады иә деп жауап берді ерлан олай болса сізден сараптама алу керекпіз ерлан келісті сараптама нәтижесі көп ұзамай дайын болады дәрігер сіз неге баланың туған әкесі емеспін деп дер кезінде айтпадыңыз уақыт алдыңыз ғой босқа баланың туған әкесін шақырыңыз деді ерлан түк түсінбей дәрігер баланың туған әкесі мен сіз не деп тұрсыз сіздердің днк нәтижесі тура келген жоқ бұл қалай болғаны ауыстырып алған жоқсыз ба тыңдаңыз біздің уақытымыз жоқ баланың әкесі сіз емессіз оны жұбайыңыздан сұраңыз деген дәрігер кетіп қалады осы уақытта жазира да келіп қалып еді ол дәрігердің айтқан сөздерін естіп қалған болатын оның қолындағы құжаттар шашылып жерге түсті ерлан жалт қарады жазираның қолдары дірілдеп тұр ерлан жазираның бетінен салып қалды да оны жұлқылап баланың әкесі кім деді жазира жаным мені тыңдашы мен бәрін түсіндіремін ерлан одан бетер ашуланып айт жаныңның барында баланың әкесі кім деп оның қолдарын қыса жөнелді еркін деп жауап берді жазира ерлан жазираны бар күшімен итеріп жіберді жазира жерге құлап түсті ерлан сыртқа шығып бара жатыр жазира орнынан тұрды да оның артынан жүгіріп келіп ерланның аяғына жығылды ерлан оған бәрі бітті енді маған жолама деп итеріп шығып кетті жазира жылап қала береді арғы жақтан дәрігер шығып оған қарай беттеді жалғасы бар